Değerli dostlarım, bu hafta olağanüstü bir bilginin ilkini anlatacağım size. Tesadüflerin mucizesini ve bu tesadüfleri nasıl yönlendirebiliyoruz? Eş zamanlı bir kaderimiz var tüm evrenle beraber. Bu eş zamanlı kaderi biz kendimizi nasıl yönlendirebiliriz? Nasıl özümüze ulaşabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Olay şöyle. Yani her şey bir enerjiden oluşuyor dedik ya. Her şey. Yani bu kalem de bir enerjiden oluşuyor işte. Koltuk da bir enerjiden oluşuyor. Bunu tabii ben demiyorum. Bunu bilim adamları diyor. Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir diyor. Ama her şey enerjiden ibaret ama ben bunu nasıl bir katı madde olarak görüyorum? Bu kalemi nasıl katı madde olarak görüyorum? Bunun ayrıntılarına gireceğim. Yani burada eş zamanlı bir kaderimiz var bizim. Bütün evren aynı zamanda eş zamanlı bir kader halinde yaşıyoruz ve bunun farkında değiliz. Farkında olduğumuz zaman bunları yönlendirmeye başlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela okyanus içinde binlerce balık var değil mi? Binlerce balık var da bazen bu binlerce balık hepsi bir arada gidiyor. Hepsi bir arada bir yere doğru giderken tak birisi dönüveriyor. Hepsi dönüyor. Birisi dönünce diğerleri de dönmüyor. Hepsi bir arada dönüyor. Yalnız birisi onu diğerlerine cep telefonundan mesaj çekmiyor. Hadi arkadaşlar dönüyoruz falan demiyor. Hatta o sırada seslenmiyor da onlar. Aynı anda dönüveriyorlar. Ve bütün evren aynı anda bir kadere sahip, aynı anda bir hamle yapılıyor. Ve bunun farkında değiliz. Yani gökyüzünde kuşlar uçuyor bazen görürüz ya böyle çok fazla kuşlar, yüzlerce kuş böyle bir e, ritim oluşturuyorlar sanki orada. Böyle bir müzik e, gibi nasıl diyeyim? Ne denir ona? Orkestra şefi var da sanki onlara bir şey diyor da hepsi birden aynı anda bir şey yapıyormuş gibi. Ama hiçbir kuş diğer kuşa bir konuda haber vermiyor. Hepsi bir arada oluyor arkadaşlar. Birdenbire yapıyorlar. Ve hatta bilim adımları diyorlar ki bu hayvanlar bunu nasıl yapıyorlar? Bunu bulabilirsek diyorlar bir daha trafikte kaza olmaz. Bu Uğraştılar ama bulamıyorlar. Dolayısıyla kazalar oluyor. Bence az oluyor. Yani Allah aşkına iyi şoförleriz, ise az kaza yapıyoruz. Neyse arkadaşlar. Şimdi müthiş bir sistemle bir dönüş var ve her şey bir enerji ya. Her şey enerji. Yalnız ben bunları nasıl bir katı olarak görüyorum? Şimdi e, biliyoruz ki bu bütünsel değil. Biliyoruz ki bu atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Bu maddede, bu kalemde atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Ve o atomlar bir arada değil. Ya bir arada mı? Arada boşluklar var. Geçen haftaki, geçen haftaki hatırlıyorsunuz YouTube'da iki haftanın boşluğu anlatmıştım. Arada boşluklar var. Bütün atomlar, elektronlar arasında boşluklar var ya arkadaşlar. Biz o boşlukları görmüyoruz. Yani tıpkı şey gibi mesela vantilatör var ya vantilatör dönüyor. Dönüyor ama boşluklar var değil mi dönerken orada? Yalnız hızlı döndüğü zaman boşluğu biz göremiyoruz. Ve elimizi sokup çekemiyoruz. Ama yavaş döndüğü zaman boşluğu görebiliyoruz. İşte arkadaşlar katı maddelerdeki atomlar ele biz bunu katı olarak görmenin sebebini buradaki atomların, elektronların bizim duyu organlarımızdan çok daha hızlı dönüyor olması. Bizim bilincimiz yavaş olarak bakıyor buna, duyu organlarımız yavaş olarak yani bizim duyu organlarımız yavaş olduğu için bu hızı biz fark edemiyoruz. Biz bu hızı fark edemeyince bu bize katı madde gibi görünüyor. Yani şöyle düşünün. Mesela biz film izlemeye gidiyoruz ya. Film izlemeye gittiğinizde oturduk selam yok. Keyifli orada bir film izliyor. Orada işte adam bıçaklanıyor, ölüyor, ağlıyoruz ya da gülüyoruz. Yalnız arka tarafa gidersek o makine odası mı deniyor? Oraya gittiğimiz zaman o film makaraların aralarında boşluklar var değil mi? Orada aslında boşluklar var ama bize yansıyan hepsi bir bütünmüş gibi geliyor. Hepsi bir bütünmüş gibi geldiği için boşlukları göremediğimiz için o, o filmi biz bütün olarak görüyoruz. Hayat da öyle. Bizim gördüğümüz bu katı maddeler de öyle. Arada boşluklar var ama biz yavaş olduğumuz için bunu göremiyoruz. Ve şimdi şunu düşünelim. Hayvanlardan dem vurdum. Bu, bu madde tarafına girdim. Neden? Çünkü arkadaşlar hayvanlar hepsi bir arada davranabiliyorlar ya aynı anda davranıyor. Burada aslında eş zamanlı kader yani o şekilde davranıyor demek istiyorum. Hayvanların o anda yaptığı gibi biz de bir bilincimizi bir şey aldığımız zaman tüm evren eş zamanlı olarak bizim bilincimizdeki şeye hizmet ediyor. Şimdi düşünün tesadüflerin mucizesi diyoruz ya benim bu işe nasıl başladığımı şuradaki videoda anlatmıştım. Hatırlıyor musun? Kişisel gelişim deyip geçmeyin videosunda anlatmıştım. Nasıldı? Ben bir moralim bozuk, intihar etmek istiyorum. Gidiyorum bir kafeye, daha doğrusu alışveriş merkezi dışındaki bir kafeye. Orada oturuyorum. Sonra oraya iki tane bayan geliyor. O iki bayanla ben laf atmaya başlıyorum. Sonra o, o iki bayan laf atmalarıma alttan cevap veriyor. Sonra beni bir seminere davet ediyorlar. Sonra o seminere gidiyorum. Sonra orada hipnoz oluyorum. Sonra diyorum aa ben bu işi mutlaka öğrenmeliyim diyorum. Şimdi ya düşünsene ben o sırada moralim bozuk olup bir kafeye gitmeseydim. O iki bayan oraya gelmeseydi. Ben onlara laf atmasaydım. O gün seminer oluyor olmasaydı, seminere veren kişi hipnoz yapmasaydı, kaldı ki o, orası Adana'ydı ve ben o sırada Urfa'da yaşıyordum. Yani tesadüflerin nasıl oluştuğunu fark ediyor musunuz? Yüzlerce şey bir araya geliyor ve sonra diyor çünkü sen kişisel gelişim uzmanı olmanı istiyoruz senin. Çünkü sen bir yazar olmalısın. Çünkü sen böyle videolar çekmelisin, seminerler vermelisin, kalbe ruhlara dokunmalısın. Bunun için hani var ya hayat sondan yaratılır videosunda önce son belli sebeplerin oluşturma, oluşması lazım ve sebepler içinde binlerce tesadüf bir araya geliyor ve sen bir yere geliyorsun. Onun için arkadaşlar bilge kişiler hayat karşısında asla endişelenmezler, asla üzülmezler, asla korkmazlar. Ama ben değil bak bilge kişiler. Asla endişelenmezler. Çünkü bilirler ki her şey müthiş bir sistemle dönüyor. Eş zamanlı bir mucize var Yalnız biz bunun farkında değiliz değil mi? Nasıl oluyor arkadaşlar? Biz <clears throat> bazen o tesadüf, ya nasıl oldu ya diyoruz. Evet. Tam aklımdan geçtin sen aradın falan ne diyoruz ya. Biz çok farkında değiliz bu estimanı tesadüfün. Bazen fark ediyoruz. Yani e, kayan yıldızlar gördünüz mü gökyüzünde? Arada bir yıldız kayar ve biz deriz aa gördün mü bak yıldız kayıyor deriz. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yıldızlar devamlı kayıyor. Ama biz bazen fark ediyoruz. Tesadüfler daima mucize oluşturuyor. Biz bazen fark ediyoruz. Yani şöyle düşünün. Büyük bir salona girdin. Çok büyük bir salona girdin. Ama karanlık. Elinde bir fener var. Fener aldın bir yere tuttun. Aa orada müthiş bir sanat eseri var. Orada müthiş bir heykel var. ne kadar güzel bu dedin. Sonra tak ışık açıldı. Salonun ışığı açıldı, lambalar açıldı. Bir baktın ki salonun tamamı sanat eserlerinden oluşuyor. İşte şimdi ben bu haftaki anlatacağım videoda yani şu an e, ve arkadaşlar sanıyorum ki bu hafta bunu yetmeyecek. Gelecek hafta ve sonraki hafta yani 3 hafta üst üste aynı konuyu işlemeyi düşünüyorum. Lambalara açmak derdim. Yani şu anki olan mucizeleri, şu anki tesadüf mucizesi değil de o tesadüfleri nasıl yakalayabiliriz? Ve tüm her şeyin aynı anda olup bittiğini nasıl fark edebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ve gelecek haftada gideceğiz, sonraki hafta da gideceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki asıl espri şu. Nasıl oluyor da hayvanlar birbirlerine bir haber salmadan tak diye aynı anda hareket edebiliyorlar. Cevabını vereyim mi arkadaşlar? Cevabı şu. Çünkü hayvanlar özlerine çok yakınlar. Daha doğrusu hayvanlar özlerini görebiliyorlar. Ama bizler özlerimizden uzaklaştık. Biz doğduk hiçbir şey bilmiyorduk. Hiçbir şey bilmezken özümüzü biliyorduk ama. Bize dışarıdan gelen veriler, isim koydular, kültür verdiler, ahlak verdi, bir kısım şeyler verdiler ya. Onlarla bizim kaygılarımız oluşmaya başladı. Gelecek kaygısı. Korkularımız oluşmaya başladı. Ve bu kaygılar bizi özümüzden uzaklaştırdı. Aman arsa alayım, aman ev alayım, aman yatırım yapayım, aman ticaret yapayım diyerek biz özümüzden uzaklaştık. Korkular bizi sardıca biz özümüzden uzak hale gelmeye başladık. Özümüze yaklaştığımız zaman işte o zaman her şeyi, evrende olan her şeyi çok ciddi idrak ediyor olabileceğiz. Özümüz yaklaştığımız zaman o zaman arkadaşlar bilge kişiler gibi hiçbir şeyden endişelenmeyip hiçbir şeyden korkmayacağız. Ne dersiniz? Özümüze nasıl ulaşırız? Bunun çalışmasını yapalım mı? Bunun çalışmasını kesin söz veremiyorum. Ya gelecek hafta ya sonraki hafta anlatacağım. Yani özümüze nasıl çok hızlı ulaşırız? Şimdi tabi burada arkadaşlar olaya şu açıdan bakmanızı istiyorum. Burada bir e, olağanüstü bir bilgi vereceğim şimdi. Evrende her şey bir enerji değil mi? Her şey bir enerji. Yalnız ben bunu kalemi katı madde olarak görüyorum. Neden? Çünkü benim duyu organlarım bu kalemdeki atomlar, elektronlar kadar hızlı çalışmadığı için. Bu konuda anlaştık değil mi? Hani Van tırtır örneğini hatırlayın, film örneğini hatırlayın. Öyleyse şöyle diyebilir miyim? Eğer benim bilincim olmasaydı evren diye bir şey sadece enerjiden ibaret olacaktı. Yani eğer ben duyu organlarımla, bilincimle bu kalem hissediyor olmasam, bu koltuğu hissediyor olmasam, çevremdeki katı maddeleri hissediyor olmasam, yani bilinç diye bir şey olmasaydı evrenin tamamı enerjiden ibaret olmayacak mıydı? İşte arkadaşlar bir bilinç varsa katı madde var. Bir bilinç varsa olaylar var. Şifre burada. Biz gördüğümüz katı maddeler ya da gördüğümüz maddesel evreni onu maddesel haline getiren bizim bilincimiz. Eğer bilinç olmasaydı evren yoktu. Bilinç olmasaydı evren dediğimiz şey sadece enerjiden ibaret olacaktı. Dolayısıyla Mevlana'nın biz düşünceden ibarettir, gerisi et ve kemiktir dediği, Deepak Chopra'nın biz sadece bilinciz dediği şey bu. Biz o bilincimiz sayesinde çevremizdeki olayları fark ediyoruz. Ve o zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Nasılsa evren dediğim şey, hayat dediğim şey benim bilincimden oluşuyor. O zaman ben bilincimi değiştirdiğim zaman evreni değiştirmiş olmuyor muyum? Hani diyoruz ya evren senin yansıman. Sen büyük bir şehirsin, kentsin ve evren de ona ayna gibi. Dolayısıyla bizim bilincimiz neyse bizi dışarıda gören olaylar da o. Hani diyoruz ya sen kötüysen kötüyü görürsün, iyisini iyi görürsün. Hani kişi kendinden bilir işi var ya. İki tane kör yemek yiyor. İki kör yemek yiyor. Körün biri diğerine bir tokat vuruyor. Diğeri diyor ki ne vuruyorsun ya diyor. Neden diyor sarmalı çifter çifter yiyorsun diyor. O da diyor ki sen nereden biliyorsun kör değil misin diyor. Körüm de diyor ben çifter çifter yiyorum da diyor sen de çifter çifter yiyorsun sandım. Kişi kendinden bilir işi bu arkadaş. Biz bizde olmayan bir şeyi dışarıda görme şansımız yok. Evren dediğimiz şey, gördüğümüz hayat dediğimiz şey bizim bilincimizden ibaret sadece. Çünkü bilincin olmasa, bilincimiz olmasa hayat dediğimiz şey, dünya dediğimiz şey sadece enerjiden ibaret olacak. Sadece enerjiden ibaret. Benim de organım yavaş olduğu için ben bunu bütünsel görüyorum. Yoksa her şey enerji. Dolayısıyla sen bilincini nasıl değiştirirsen hayat da öyle değişmiş olacak zaten. Ve şimdi tabii arkadaşlar biz bilincimizi İstediğimiz şekilde değiştirip tesadüfleri neden istediğimiz şekilde yönlendiremiyoruz? Çünkü özümüzden uzaklaştık. Çünkü hayvanlar özlerine yakın, bizler özlerimize uzağız. Özlerimize yakınlaştığımız zaman o zaman bu tesadüfleri, bu tesadüflerin mucizesini çok iyi yönlendiriyor biliyor olacağız. Ne dersiniz? Gelecek hafta özümüze nasıl yaklaşırızı konuşalım mı? Ve bununla alakalı pek çok insan bilmediği güzel bir teknik veriyorsam size nasıl olur? Bilim adımları diyorlar ki salyangozlar ışığı 3 saniye sonra fark ederlermiş. Şimdi düşünün salyangozda ben bir odadayım. Sonra ben kapıyı açtım. O sırada geçen adamı tak silahla vurdum geri geldim. Salyangoza göre ben adamı vurdum mu? 3 saniyeden kısa bir sürede vurup geri kapıyı kapatmışsam ben adamı vurdum mu? Yo salyangoz onu fark edemiyor. O devamlı olarak o odada durduğumuzda ne diyecek? Çünkü 3 saniyeden daha kısa sürede işimi bitirdim. Dolayısıyla ona göre hayat yemin edecek. Birileri beni suçlayacak. Bu adam bu vurdu diye salyangoz yemin edecek mahkemede. O diyecek yanımdaydı hiç ayrılmadı. Onun duyorganı yavaş olduğu için oradaki hamleyi fark edemiyor ya arkadaşlar. Biz de duyorganımız yavaş olduğu için bu kalemdeki enerjiyi fark edemiyoruz. Yani güzel dostlarım hayat dediğimiz şeyi, tesadüfleri biz neyle oluşturuyoruz? Bilincimizle oluşturuyoruz. Yalnız daha tesadüfleri nasıl yönlendireceğiz bunu paylaşmadım sizlerle. Gelecek hafta ve sonraki hafta hem tesadüfleri nasıl yönlendireceğiz? Evet mucizeler oluyor ama biz mucizeleri nasıl yönlendirebiliriz? Bu eş zamanlı kaderimizi nasıl oluşturabiliriz? O eş zamanlı kaderi biz nasıl yönlendireceğiz? Yani şey gibi bir okyanustayız. Ya tüm evren okyanus ama bir, bir, biz bir dalgayız sadece. Ama okyanusuz aynı zamanda. O okyanusun gücüyle dalga olarak dışarıya vuruyoruz. Dolayısıyla buradaki şey var. Bir, dalga okyanusa karşı gelemez. Karşı gelse de yenemez. Yerle bir olur, yok olur. Ama kendisi okyanusu bırakırsa kendisi bir okyanus olur. Dolayısıyla bir ağaçtaki yaprak ağacı yenemez. Biz bu evrende bir damlayız. Bu evrende damlayız ama tüm evren bize hizmet edebilir. Bunları yönlendirebiliriz. Bunları nasıl yönlendirebileceğimizi paylaşacağım. Bundan sonraki iki videoda özümüze nasıl ulaşacağız bunları bahsedeceğim. Ve diyorum ki arkadaşlar son defa evren dediğin şey sen bilincin olmasaydı saf bir enerjiden ibaret olacaktı. Bunları katı madde haline getiren ya da anlamlı hale getiren bizim bilincimiz. Bilinç olmasaydı her şey bir enerjiydi. Beni sevgiyle, beni ilgiyle dinlediğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Lütfen saygımı kabul edin. Ve lütfen sevgiyle kalın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.